Ta sdoia, ta agria sdoia, meros to deuteron. Hen, ho sciuros. Duo, he alope ex. Tria, ho aspalax. He spalax. Tessara, he agria aix. Pente, ho elefas. Hex, he proboscis. Hepta, ho leoon octo ho eginos ho alcanzohoiros enea he alke deca ho halmaturos ho macropus endeca he arctos dodeca ho lucos triacaideca he camellopardalis tetesaraaideca He Tigris 15 He Dorcas